انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے آج کا نظام کیا ہے جو آپ کی حکومت طے کرنے کی نصاب وہ پڑھایا جائے گا آپ تو مجبور ہیں you wash your hand of your son آپ داخل کر دیجیے اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا کون بنائے گی ان کے کریکلم کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں اسلام اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے سے ریڈ ہسٹری ہسٹری ایز نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے مت پڑھو یہ سارا اب کیا کہاں لے بچوں کو گاروں میں مت کر دیں آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا پنوالے کی دکان پر دیکھے گا دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا پڑوسی کے گھر چلا جائے گا یو ڈو ایٹ مجبوری مجبوری جب تک نظام نہ بدلو جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک طرف دولت کے انبار ہیں گلچرے ہیں عیاشیاں ہیں ایس ہیں بلٹ پروف گاڑیاں ہیں محل ہیں اور ایک طرف بھوک ہے فاقہ ہے اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی وہ انسان رہتا ہی نہیں صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے اور پھر بھی دو وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی آپ تو رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈور لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر خود حضور نے فرمایا کادل فخر یہ کون کفرا فخر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو یہ فخر جو خودکشیاں کروا رہا ہے یہ فخر ہے کہ نہیں ماں اپنے تین بچیوں سے کر اور ریل کے انجن کے سامنے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے ایک تلوار ہے دو ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے ایک طرف ہم بار ہوں گے دولت کے نتیجہ کیا نکلے گا عیاشیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی گلچرے ہوں گے سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا ادھر بھی کاٹا اخلاقی طور پر کاٹ دیا ادھر بھوک ہے فاقہ ہے تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے کہاں خدا کہاں آخرت کہاں قرآن کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے کا بیل ہے نتنگ مور دین دیٹ میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے بہت ہائٹ پر یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے